नमस्कार मित्रांनो नाव माझं रोहन पाटील पण एकदा आलो एका नाव्या व्हिडिओसोबत मित्रांनो तुम्हाला पण कधी ना कधी एक प्रश्न पडला असेल जो मला रोज पडतो पण मी त्याचं उत्तर आज शोधलंच आहे की मित्रांनो पृथ्वीवर फक्त त्रिदेवांपैकी एकच देवाची पूजा का होते त्रिदेव म्हणजे ब्रह्मा विष्णू आणि महेश तर मित्रांनो ब्रह्माजी आणि विष्णूजींची जेवढी पूजा होत नाही तेवढी पूजा महेशजी म्हणजे महादेवांचीच का होते मित्रांनो हा प्रश्न तुम्हाला पण पडलाच असेल तर मित्रांनो एक टाईम होता समुद्र मंथनचा टाईम ज्यामध्ये दोन वस्तूंसाठी फक्त भांडण चालली होती आणि त्यामधनं फक्त एक वस्तू सर्वात मूल्यवान होती आणि दुसरी म्हणजे खतरनाक होती एक म्हणजे अमृत आणि एक म्हणजे विष तर मित्रांनो अमृतसाठी तर भांडण चाललीच होती पण जे विष होतं विषसाठी सगळ्यांनी नाकार दिला होता की आम्ही घेणार नाही त्यावेळेस ब्रह्माजी आणि विष्णूजी यांनी सुद्धा नाकार दिला होता की आम्ही विष पिऊ शकत नाही त्यावेळेस फक्त आणि फक्त महादेव महेश हे एकटे व्यक्ती होते जे पुढे आले आणि त्यांनी ते विष आपल्या कंठामध्ये साठवलं मित्रांनो गोष्ट लहानशी पण लाईफ लाँग मोटिवेशन भेटतोय की जेवढा वेळेस तुम्ही लोकांचं दुःख स्वतःच्या अंगावर घेऊन घेणार स्वतःवर घेऊन गेला तेवढा वेळेस लोक तुमची पूजा करतील मित्रांनो जास्तीत जास्त लोकांचं दुःख देऊ नका लोकांचं दुःख घेऊन घ्या जेणेकरून लोक तुमची पूजाच करतील धन्यवाद मित्रांनो भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये तब तक के लिए हॅपी रॉ बॉस